Здравствуйте, дорогие! Сегодня я записываю для вас медитацию по просьбе одной моей любимой подписчицы для повышения самооценки. Сейчас вы можете уже готовиться, если кто не готов, принимать удобную позу, лежа или сидя, также можно делать эту медитацию. Я подготовила для вас две части. Сначала я хотела сделать это все в одной медитации, а потом подумала, что можно сделать отдельно и меньше по времени. А Кто хочет долго посвящать себе любимое время для медитации, просто может поставить ее друг за другом и послушать. Итак, это первый вариант медитации для повышения самооценки, или как хотите, первая часть. Вы уже сидите удобно или лежите, неважно. Желательно быть в открытой позе, спина удобно, позвоночник удобно, желательно прямой, шея, голова удобно устроены. Пожалуйста, подтянитесь, а, повертитесь так, чтобы вот было удобно-удобно. Выключите телефоны обязательно. И слушайте только меня сейчас. И, конечно, свое тело. Отпускайте свои мысли, превращаете их в облака или мыльные пузыри, которые лопаются, птичек, которые разлетаются, улетают, улетают вдаль и вернутся, когда вы их снова зовете после медитации. Глаза можете держать открытыми, если некомфортно пока закрыть, и потом закроете, когда захотите. Кто закрыл глаза, неспокойно закрываются тяжелее, расслабляются мышцы лица, челюсть, корень языка, конечно, наши натруженные мышцы шеи и спины расслабляются. Представьте, что кто-то вам делает легкий массажик, вам так приятно, приятно, приятно. Особенно воротниковая зона, руки расслабляются. И дальше все-все мышцы по телу, прям как будто волна расслабления идет ниже, на ваш животик, который поднимается, опускается в ритм вашего дыхания. Делайте все в своем ритме, на ваши ножки, ягодицы, пальчики, руки, пальчики рук. Все расслабляется, даже волосы. И мы позволяем себе сейчас немного-немного отдохнуть, а может быть и много, кто как хочет. Дыхание спокойное, в вашем ритме, ровное. Отпускайте корень языка. Дышите, как будто уже во сне. Это медитация для нас, для женщин. Ваш животик поднимается и опускается, как будто волны. И вы представляете, как будто снизу появляется невероятно теплая, мягкая ткань. Вы сидите как будто бы в тумане, а эта ткань окутывает вас снизу, сначала у ваших нежных ножек, она такая мягкая-мягкая. Будто ее делала какая-то добрая волшебница своими нежными и волшебными, и добрыми, и легкими, заботливыми руками. Она не плотная, но теплая, мягкая и пушистая, с каким-то невероятно красивым и прекрасным узором – она постепенно окутывает ваши ноги и поднимается все выше и выше по спирали вверх, давая вам тепло, любовь, окутывая все ваше тело. Вы замечаете, как она волшебно мерцает, как будто блестящие нити вплетены в нее, или само солнце, или луна – вплели свои нити в вашу шаль. Вы замечаете ее цвет, он нежный и приятен вам. Это может быть совершенно любой цвет. Мерцание добавляет вашей шали дополнительную красоту и волшебство. Представьте, что вы Золушка, а ваша добрая фея подарила вам эту шаль для какого-то очень-очень волшебного случая в вашей жизни. Она дает вам тепло и уют и продолжает окутывать все ваше тело до самых плеч. Вы можете поправить ее, если вам неудобно в медитации, накинуть даже на голову, если хочется, вы наблюдаете, как след шали вас продолжает окутывать небольшой нежный ароматный туман. Вы наслаждаетесь теплом от этой ткани и нежным туманом, и волшебством той сказкой, в которую вы сейчас попали. Туман чуть-чуть рассеивается, и вы видите вокруг себя Одно из этих трех мест, кому какой нравится. Вы видите, что сидите прямо на пушистых облаках или посередине тихого красивого озера на надежном листке какого-то большого растения, либо вы на зеленом луку, окаймленном холмами с вечно зеленой пышной растительностью. Выберите для себя любовь это место и наслаждайтесь. Главное, чтобы это место стало для вас спокойным, умиротворенным, расслабляющим и наполняющим своей красотой. Вы все больше и больше расслабляетесь Туман рассеивается, и вы наблюдаете вокруг. Какое все нежное, красивое, ароматное. Светлое солнышко дарит вам тепло. Вы полностью окутаны своей волшебной шалью, и вы чувствуете, как начинаете покачиваться на облаках или на озере на своем большом и надежном листе, на своем мягком лугу от дуновения ветра. Ветер нежный и теплый. Он называется фен. Шаль делает ваши ощущения комфортными. И вы начинаете ощущать, как она наполняет вас энергией и все ваше тело с ног до головы начинает мерцать, изучать, излучать и изучать ее необыкновенный свет – вы понимаете и изучаете, что этот свет вам дает, кроме тепла. Это невероятное тепло и свет, идущий от шаль, наполняет и размягчает ваше тело, делая его мягким и нежным, в то же время устойчивым и сильным, и в то же время невесомым всеобъемлющим. Все теперь вам под силу. Недуги исчезают. Проблемы становятся понятнее и проще. И, может быть, мы уже не называем это проблемой, а просто обычной задачей жизненной. Вы продолжаете покачиваться и наслаждаться. Ваша спина устойчива, как будто со всех сторон вас поддерживает невидимая, добрая сила. Наслаждайтесь этим покачиванием, светом, теплотой и любовью. Вокруг вас все как будто в замедленном темпе. Вы сейчас в другой жизни, где все только для вас. Вы просто есть. Вы есть женщина. Вы повторяете это слова – я есть женщина. И продолжайте повторять. Я есть женщина. С каждым выдохом вы говорите эти слова, легко покачиваясь. Я есть женщина. Я есть женщина. женщина. Говорите это в медитации, а не вслух. Когда медитация завершится, вы скажете это вслух. С каждым выдохом и покачиванием вы говорите «Я есть женщина». «Я есть женщина». Если вы замечаете, где больше всего в вашем теле отзываются эти слова, запомните это место. И в трудную минуту положите обе руки на это место, слегка покачивайтесь, на выдохе скажите себе «Я есть женщина». Пусть этот опыт по наполнению счастью и теплу и уверенности останется в какой-то части вашего тела. Я есть женщина. Вспоминайте этот опыт не только в трудные минуты, но и в минуты счастья. Я есть женщина. Я есть женщина. достаточно. Этого уже очень-очень много. С каждым выдохом вы исцеляетесь, наполняетесь здоровьем, уверенностью, легкостью, счастьем, любовью. Я есть женщина. через три глубоких вдоха вы можете просыпаться от своей медитации, наполненной, уверенной, с повышенной самооценкой и счастливой. Я желаю вам счастья, добра и процветания в своем женском постель. С любовью для вас, Юлия Сагай. Делайте три глубоких вдоха и постепенно открывайте ваши прекрасные глаза. Желаю вам счастья.